For the past months, Zimbabwe has been experiencing an obsession over quail birds, the obsession being fed by assumptions that their meat and eggs can cure a variety of medical conditions and diseases ranging from high blood pressure, cancer, as well as boost the immune system. Many have been made to buy particularly the eggs with recipes prescribed by quail bird farmers and vendors and the question is, have these people been cured? nekondisheni yechivevu kana ah, ndakaendawo kune shamwari yanguwo inotogwarawo nepamunhu akanditi zvoni eh, ini ndinopamunhu akatomuudzawo chiti pane zvimhaza izvezviudza zviriko mazuva ano zvinotoshanda saka ini ndakabva ndatirayiwo kudi kuedzawo kumwa zvimhaza izvezviudza izvozvo but hapana kana chiri kumbondishandira inini ah, chindoona ndakadai so ndito nedambudziko rebp eh, e yangunonditambudza vanotengesa zvuta zvinzamu kadlama saizvuta tengeswa nekudhura kwavanoita ikoko ati ha ndakunyeperai condition yako nekuzama yakuda maybe kungofuta chete kwakangowedzera ndekuti kwanzi bp yangu kudzika kana kudii haa Midlands provincial pharmacist Alex Matonoze said that although there is no scientific evidence as yet to support these claims, they cannot be totally dismissed as quail eggs do contain some medicinal properties. As for quail eggs, we do have scientific evidence to show that they really cure uh, a variety of ailments or conditions. But however, uh, some evidence has shown that they, are, they contain some antioxidant properties which of your conditions uh, eh, among them that's uh, hypertension slows aging among other things or even cancer while some have fallen victim to what may be false hope others are skeptical believing that it is a scheme to raise market for the birds ndo chinogona kuva chichirapa but haa i don't think sinofunga ingoriwo ischimu yekutengesa vakurapwa nechinhu ka zvenhu zvako ukabvuma kuti chinhu chandirapa ka chinokurapa ifihave faith inii chinotokurapa chero chisingashandi but ukangoita faith kuti chinorapa chinotokurapa Although the fuss over quail beds seems to be fading, commercial quail bed farming is still very vibrant among Zimbabweans. This is Chengetu Jani reporting for Mobile Community Zimbabwe, Gweru.